明らかと見ないで見ないで見ないや明らかと見ちゃうわ見ちゃうわもの完全上ヒーローよ今だそれあれ頭空っぽにしててニヤニヤ見ないでよ、oh! 黙って済むんだへえそうなんだあっち向いてごめんなすってそっち行ってごめんなすってそんじゃま見せられさした方へあっち向いてこっち食らってそっち行ってまた違うじゃんって キきキ泣きそう手がよ手玉のようにね遊びてよ脈々とか掃除がいも手余すようにね遊びてよ何とぞだだだ何とぞだだだ何とぞ不容ゃねじゃじゃじゃ謝罪よじゃじゃじゃ謝罪よだからその顔を見せん って進むんじゃなんとやら、o あっち向いてごめんなすってそっち行ってごめんなすってそんじゃま一せのれさした ちったすくくちゃったちゃったやってなあっち向いてごめんなさい」そっち行ってごめんなさって ってごめんなさって